Hola! Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish! Bienvenidos! This week we have a beginner's class and the beginner's class has been suggested by Domenico. Hola Domenico. Oh, Domenico. Domenico. Where is it written? Here. Oh, Domenico. Domenico. And Domenico is Italian. Oh. Okay. So in this lesson, like Domenico. Domenico. in, so we are going to have the opportunity to practice our Spanish. We're going to hear practice uh, our, not our Spanish. Uh, yes, obviously we can Spanish. practice our Spanish. Cindy's going to practice her Italian accent, and I'm going to do one as well. What do you mean? You're gonna, I'm going to practice my Italian accent. I don't know Italian. But you're going to pretend to have an Italian oh, accent, well, okay? okay? and do some Italian. My God! And then okay. he's going to unfollow us. Uh-huh. Bless uh -huh. him and so we're going to talk about just a, a small question, but it's an interesting one. Okay, we'll tell you all about it in the next part. So if you like the content that we provide you on a weekly basis, most times on a weekly basis, then all you have to do if you want to support our channel is to click the join in YouTube, the join button, and you can join us. You can support us in two ways. One way is just supporting the channel, and the other one is actually coming and joining us on our lives. Okay? So, Domenico, written in Spanish, but this is a beginners. We're going to do it in English, but I'm going to read this out. Okay. Hola, Gordon y Cintia. ¿Vale? Hola. Eh, ¿Podéis explicarme una cosa? Claro. Eh, en español, si digo, te llamo de aquí a una semana, de aquí a una semana. Sí, sí. Eh, quiero decir que te voy a llamar exactamente después de siete días. No. ¿No? No, de aquí a una semana es te voy a llamar dentro de estos días. From now until seven days. So within. Puede ser hoy, mañana, pasado. So from here to a week. Yeah, it makes sense. From here to a week, yeah? Um, eh, but uh, Domenico says, uh, uh, ni antes ni después. That's what he, he, he, I'm assuming he thinks, yeah. Si no me equivoco. In English, we say, I'll call you in a week. Um, para mí, si alguien dice. English. If somebody says, te llamo, I, will I'll call you. De aquí a siete días, I understand from now until seven days. So dentro so, de, de, So it could be later on today or tomorrow, in three days, four days. So they have a week to call me. So within a week. Yeah? Within, so, yes. Okay. So dentro de. So if you're going to say I'll call you in a week. Te llamo en, en una semana. En una semana. Te llamo en una semana. I'll call you in a week. Okay. ¿Sí? So. O te llamo dentro de una semana. I'll call you in a week. Dentro de una semana would be in a week, sí. not within a week. No. Dentro de una semana. That's really weird, that. That's what I, I, I would inside understand. If they week. say, te llamo dentro de una semana, it's I would understand. Me, dentro de una semana is inside of a week. Within a week. Yes. Yeah. But so it could be before. Maybe well, maybe it's just something in Spain. But mm-hmm. for me, if somebody says te llamo dentro de una semana, is I'll call you in a week. Okay, so te llamo en una semana o dentro, de, una semana, But de aquí a una semana. De aquí a una semana es. It could be any time from now until the week. Okay. Is... Super. So. Domenico. But this is in Spain. Okay. I don't know. Yeah. Maybe Latin America it means something different. So. In Italian, right? Se dice. Right, so I'll read the first one. This okay. is in a week. If you want to say in a week, diciamo fra un, one. How do you say one? I think it's the same, no? Uno? Okay. Oh, Uno. Eh, well, una, eh, una no? Una. Diciamo fra una settimana. Settimana. Vale. Okay? That's in a week. Yeah. And then yours is Within a week. Ok, ti chiamo entro una settimana. Eh, so, okay. e entro, entro is the... Dentro, exact, eh, so, ah, ok, so entro... But for them, entro settimana. is within a week, so any time from one day to another. Ok, mm. so, no sé qué significa fra, pero obviamente... From, como, ¿no? Eh, nosotros diríamos en una semana o dentro de una semana. Y luego el, número dos, tu opción número dos sería em, o en estos días, en estos días, these days, que sería, puede ser hoy, mañana, pasado, en estos días. Ah. I can recall saying a sentence where I used dentro de, and for me it was within, yeah? So, dentro de tres días. And I, and I said, I remember saying to Cynthia, oh, so that means in the next three days. And she said, no, no, in three days. Dentro de tres días. Sí. In three days, yeah? Sí. Hmm. Which, which didn't work in my mind, but there you are. That's the way it is, yeah? So, uh, who had the best Italian accent? <laughs> I hope me, since not not for anything because Spanish is <laughs> closer to Italian. Just read that again <laughs> because you weren't putting much, you, you bit, a bit more oomph into it, a bit more Italian. Venga, ti chiamo entro una settimana. That was nice. That that sounded very yeah. That sounded good. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Yeah, yeah. That sounded good. Yeah. <laughs> ti chiamo fra una settimana. Is it? If you do that you're 50 percent of the way already. You get it. the accent immediately. Yeah, yeah you're saying okay. this, and the accent comes comes with the action. <laughs> exactly. So, okay. So in review, en una semana or dentro de una semana is seven days. It's going to happen. Yeah. Sí. De aquí a una semana, within. Eso es. Okay. I mean that makes sense to me. Like from here to a week that would make sense to, within that time, yeah. Sí. Yeah, yeah. Okay, okay. Sí. Pues muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale, pues ya hemos terminado el tema, vamos a hablar un poquito en español, ¿vale? Para practicar, pero son principiantes, así que Perfecto. vamos a... Muy bien. Eh, entonces, Cintia, eh, ¿cómo te encuentras hoy? Me encuentro muy bien, Sí. Sí. Qué bien. ¿Y cómo te encuentras tú? También, me encuentro muy bien. Aunque... ¿Cansado? Tengo que decir <laughs> que estoy un poco cansado por el curso de inmersión que hicimos la semana. ¿Y tú estás cansada o no? En este momento, no. Ajá. Hace un rato, sí. Sí. Y posiblemente Después de un rato, sí. <laughs> Pero en este momento estoy bien. Después de terminar eh, estas grabaciones, me voy a echar. Una siesta. Una siesta. Sí, es que Gordon, desde que vive en España, se ha españolizado. Es más español que un español. <laughs> Como We say, más papista que el Papa. <laughs> ¿Sí? more, more popey than the Pope. sí. él, él, tiene más siestas que el español medio, the average Spanish person. I don't. Just every now and again, very, very infrequently, I have to say. I might say something like, Cintia, creo que me, me voy a echar la siesta y olé. Y olé. Y Encima, hoy preparó paella para comer. <laughs> ¿Eh? Siesta, paella, olé, ¿qué, más necesito. Pero lo que hago, nunca sigo una receta. Así que es... Sí, es como paella, a lo Gordon. A mi manera. si ah. estuviera tu padre, tu padre diría, esto no es paella, eh, eh, no es paella, es eh, risotto, risotto, ¿no? De... No, risotto, risotto tiene queso. No. Risotto tiene queso. Claro, el risotto tiene queso y es, más compacto. Sí, ya lo, sacas en, eh, como claro, pero es, el, queso. Bueno. Es, es un plato italiano. Los platos italianos tienen queso, generalmente. El queso es muy importante en, ah. Italia, ¿no? Pero eh, mozzarella, ¿no? No, mozzarella no lleva risotto. Mozzarella lleva, puedes poner en la pizza. Bueno, no sé. En, Inglaterra he comido risotto muchas veces, sin queso. Pero la versión inglesa, claro. Vale. Sí. Yo, el risotto que yo he comido lleva queso, pero Domenico puede decirnos si lleva queso o no lleva queso. por favor. Lleva queso, lleva, setas. Setas. Sí, mushrooms. No, no mushrooms. Em, Champiñones, ¿no? No, setas. Ah. No, eh, eh ¿Cómo dices setas? Toadstools. Toadstools, you would say in a dish? No. It's called toadstools? No, no, no. ¿Cómo, ¿cómo lo decimos? Eh, It's not mushrooms. No. It's the, the other types. Toadstools no sé. Obviamente habrá otro nombre. No, no, Toadstool, no. Un poco peligroso, ¿no? Vale, entonces... De, the sheet, take, ¿no? <laughs> sheet take mushroom. <laughs> sheet take. you don't want many of them, do you? Okay, so uh, there you are, uh, Domenico. I hope that's answered you. It has answered your question. I know it has. But I hope you found that valuable. And eh, bueno, ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, adiós. Adiós.